subscribe my YouTube channel. ಮರ ತೋಡಿ ಮಟ್ಟಿ ಸಫಾದು ಮರ ಮತ್ತೆ ಸೂರೇಡು ಜೇಡು ಈ ಸಪ್ಪ ಮರ ತೋಡು ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ಗೋರಿ ಡಿನಾದ ಓ ಖಾವು ಬಲ ಹ್ಞೂ पानी हेठो पियो हम्म। ये जायन फ्री पेट में हम्म। जायन फ्री पेट में गोरी वो कांडेरा एक दो एक कराएंगी दो तो। ये लड़कियों पियो लड़कियों पियो माटी गोरी का दी मथे में सूर पूरी पेट में आए तो मथे रो हटे जाए गोरी खा दी पेट मथे सूरी गोरी खा पेट में जाके तने असर करते हैं इतना आकड़ी खबर मिना सच्ची खबर सही पूछो दी मिना डॉक्टर कहां दे तो ने कदे कहां दे के डॉक्टर हम्म, क्यों है हो क्यों तो केड़ा डॉक्टर से ओ मिना नो मिसरे को डॉक्टर टपा लियो ओ એ મોએ કાંટો એ સપા હા ઓય એ માણવાનો મારે દો માણવાનો મારે દો સીધો દી મતે સીધો એ તને હું સમજાવું હા ગોરી ખાય ટંક્યા એ કરે ને પછી અસુર કરશે મથે સુર ગોરી ટંકે એ કરા એ ટંગે કરે ને સફાય મતે રસો બધે ને ઉએ મે ટંગે બધે ને પછી ડરતું ગયો ઉએ સાદી કયા